नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम की खास पेशकश में हम आपको बताते हैं कि जिस तरह एक शादी में बर्तन भोजन सामग्री का उपयोग किया जाता है उसी बीच इंदौर के विजयनगर में एक शादी में उस शादी के माहौल में की गई एक अनूठी पहल उस शादी के माहौल में बर्तनों को किसी पानी से नहीं बल्कि एक लकड़ी के बूरे से साफ किया गया उनका मोटिव सिर्फ यही था लोगों तक एक एम पहुंचाना कि जिस तरह पानी को हम बचाकर बर्तनों को साफ कर सकते हैं लकड़ी के बूरे से तो आइए देखते हैं शादी का पूरा माहौल जय जिनेन्द्र जैनत तो सुरक्षा संघ जे एस एस टीम के द्वारा पूरे भारत के अंदर एक नई और अनोखी पहल की गई है जिसके अंतर्गत पूरे शादी के बर्तन बिना पानी के एक अनोखी विधि जिसे जैन विधि कहा जाता है उस विधि से बर्तन साफ करवाया जाता है इसमें एक लकड़ी के बुरादे से बर्तन साफ कराया जाता है आज विजयनगरम के अंदर तातेड़ परिवार के अंदर शादी है जिसके अंदर सात हजार लगभग लोगों का खाना है पूरे बर्तन जनता तो सुरक्षा संघ के द्वारा बुरादे से मंजवाए जा रहे हैं जिसके अंदर खाना खाया जाता है जिसके अंदर खाना परोसा जाता है और भगोले वगैरह से पूरी बताओ हाँ, बाद थाली एकदम चमाचम हो जाती है आपको मैं थाली बताता हूँ इधर आइए धोने के बाद ये थाली वैसी हो जाती है जैसे पानी से धोते हैं तो क्यों हम हजारों लीटर पानी वेस्ट करें ऐसी सेम व्यवस्था अगर आपको अपनी शादियों में करवानी हो तो जैनत सुरक्षा संघ जे एस एस टीम से संपर्क करें J S S team C A Lokesh Parakh and की टीम नंबर लिख सकते हैं संपर्क सूत्र double nine three zero four two zero four two nine repeat again निन्यानवे तीस चार सौ बीस चार सौ उनतीस एक अनोखी व्यवस्था से हजारों लीटर पानी बचता है हजारों जीवों को अभिदान मिलता है जहां लोगों को पानी पीने को भी नहीं मिलता है वहां इतने पानी की बचत जे एस टीम के द्वारा की जाती है जय जिनेन्द्र तो ऐसी जानकारियों के लिए बने रही घमासान के